Ah, ya pale fm hmm. sanyuse nnyo okufuna nati omukisa okwogerako eri bannayuganda mwena muzikirize mbalamuzeeko n'ekiramuso ekirungi ti assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu eh, tukola hmm. tukolera mubugobe naye nga tukola kyetusobodde kampeini hmm. zibadde mpanvu muko bingi ebibaddewo Eh, mubumpimpi ki zitambude zitya okutwalira wamu kusinzira ku ndaba yo ey'ebintu nga bwotambula eggwanga yona okutwalira wamu wero nga bwogambye nti zibadde mpanvu newankubadde bukyanga okulonda kutandika mu uganda tewali presidential election oba kulonda kwa mukulembeze wa ggwanga kwali kuwereddwa budde bumpi nga buno tunakijukira nti bulijjo babawo emyezi ena oba ebbanga erifaananabwe erityo hmm. naye batuwa ennaku nkaaga okolera mu kampeyini okutabaala disitulikiti kikumi mwana mu musanvu hmm. nowesanga nga omuntu olina okutabaala disitulikiti nya obaoliawo n'omusobyo olunaku um, naye ogambye zibadde mpanvu kubanga zibadde nkalubo zibadde zijjudde obutemu zijjudde obutali bwenkanya zijjudde okunyigiriza abantu zijjudde effujjo ate nga effujjo eryo likulemberwa abannaffe betusasula okutukuuma abapoliisi n'abamaje naye alhamdulillah tutuuse we tutuuse um, tebibadde byangu kubanga tutuuse n'ekiseera um, akakiiko k'ebyokulonda ngaogyeko poliisi kuba nze ebifo eh, bingi nnyo disitulikiti zisuka mu 45 poliisi zeyagamba ngeganye buganye eno tojja kujja kwogerera notatuukayo oba negyoba otuuse notoweebwa mukisa no, no, no, no, no, no, no, no, no, kwogera nabantu kuba bakuba abantu tiyagasi bakuba abantu amasasi um, tekyakomyawo nno newankubadde ebyona byali bigenda mumaaso nga akakiiko kebyokulonda kasirise nga te mwana watuuke kavunanyizibwa hmm. kukulonda kuno naye nga kyeyoleka lunye ti akakiiko kebyokulonda kawambibwa poliisi n'amaje era nga amaje ne poliisi bebikola omulimu gwokuteekateeka akalulu Ah, mpaka enaku ntono naku bbiri eziwedde hmm. akakiko kebyokulonda nako kavaayo mu butongole nekaŋaana ogenda maaso nokola campaign nga balala bonna bakola campaign naye nze nekagamba wemba njagala okampaigninga mu district kumi namukaaga nyina okukola endagaano nako ezo nno zeyongedde ku disitulikiti kumi nesatu omuli kampala wakiso mukono masaka gye baalaba tetulina obuwagizi obungi sigamba nti wala tetulina hmm. buwagizi bungi kubanga kiri clear nze nsula mwakiso nkulidde kampala um, nsibuka masaka ne mubitundu ebirinanyaawo hmm. so um, ngajje nomuseveni alabira ddala atidde nga gyali asuubira nti kuba bamaze ebbanga nga bagambayo nup people power kiri wano kampala wokka kiri mutawuni wokka kiri mu buganda wokka netutabaale ekalamojja ngaalaba obuwagizi bwetulina tabukkiriza tugenze paka rushere erwakitula museveni natya nga balina okuba abantu kibooko baleme kuswaza mukulu okulaga nti bawagira muntu mulala mm. so oluvanyuma lwebyo byonna byonna akakiiko kebyokulonda nekawera ne kampeni zaffe mu disitulikiti endala olunaku lwaleero ba presidential campaign bona bali mukola kampeini bonna naye nze sobola kukola kampeini kuba akakiiko kebyokulonda gamanyina kola ndagano nako sikola kampeini hmm. endagano enhonomwe hmm. wagimanyakoko um, obaoliawo tewali ndagaano gyenyina kkola nakakiiko kabyakulonda tulina kuyisibwaky ekimu ekintu kyonna ekyobumenyi bwamateeka baseetaaga kiwa budde bwange businkako awo fe tugobereranye amateeka era tuvumirira buli kintu ekyobumenyi bwamateeka naddala nga kikolebwa ebyo ebitongole ebino ebiri wansi wamateeka ebitondebwawo amateeka era ebiisuubira okugondera amateeka mwami byabakama mulamuzi so musubira okumanya amateeka nogawa ekitiibwa okusinga nze ku kano honorable koyogeddeko okutaataganyiza obulewo kwe mufunye uh, hmm. mu kunoonya akalulu ensonga eyakulembezebwa oba etunuulirwa ya covid obulwadde oba oliawo bo kye balowooza nti oyinza okuba waki disregarding in one way another kino kyogerako ki um, kyabuswavu era kyabunanfuusi nnyo gavumenti ya mwami museveni n'abo abagiryamu ogenda maaso nga bekwasa covid njagala ojjukire mm. nti mm. gavumenti yamu m7 nga bakozesa poliisi n'amagye banne besa okukola consultation tewaaliwo covid-19 naye ne bakozesa ekiteeka kye bayita public order management act ne batulemesa okukola campaign kyekiteeka kye kimu kye bannemesa okukola emirimu yange egy'okuyimba nga tebaagala ntabaala eggwanga kakati covid-19 bakumukozesanga kyakulwanyisa balemese aba opposition naddala nzi nga gwebonze gwebasimbyeko olunye okunemesa okutuuka mu bantu kinajukirwa nti mwami museveni abadde ngaakola kampeyini n'asasula abayimbi nebategeka n'ebivulu mu makati g'oluguudo bakumibwani poliisi namaje ne mwami museveni yennyini buli gyanagenda ba rdc be basookayo hmm. n'abayimbi ne babawazi tishirt nga bagenda n'abantu bafukamirire bafukamirire okuzambala naye nga tishirt eza nup bwebakusanga nayo bakwata bakuteekako musango gwabwe yekera <coughs> obu butitizi bwa museveni nze nga mbagamba nti uganda teberangako na coward na mutitizi nga museveni naye katonda atuyambi nti ye kenyini akiraza abantu fe omulimu gwaffe kwoleka kigenda maaso kumwambula ezo kyepe zalimbiralimbiramu abantu kujjako ekyo kimasiki kyalimbisa abantu nayambala esuuti nabalaga nti demokraty nga si demokraty nga mutuju nga president obote bwe yagambanga nga mumenyi w'amateeka oze olaba polisi n'amagye nga bamenya amateeka with reckless abandon so ebintu ebyo ebifaanana bwe bityo tufunye omukisa ne tubiraga ensi era ensi ebimanyi bwombuuza kye twakafunamu kati kwe kuexposinga obumenyi bwamateekakyogambye kino ekyokumwanika yes eri ensi mubadde successful mutya we are successful kubanga muganda wange ogambye nti nze sobola kukola campaign kubanga otiisa abantu covid-19 mhm. naye gwe kenyini oli mu kuadressinga rallies ogambye nti covid-19 uh, bwenagenda okukola campaign abantu bajja kufuna covid-19 naye onemeseza ogenda wano tuli mukibuga naye ebbali wa kampala munange ebbali wayo buganda wano tebanzikiriza kugenda mu radio station kwogera n'abantu ozoolaba bansokola mu radio ne tv station tebanzikiriza yadde n'okutambulira ku luguudo oluli maini nga bannemesa era katonda ono wamaanyi nnyo kubanga bo bannemesa okutambulira ku luguudo oluli maini kubanga bakiraba nti bwemba ngenda tugeze ngenda mbaale abantu bayimirira ku kuba okuva ekampala paka mbaale si lwakuba ndi wamaanyi nnyo naye kubanga byenkikirira byebyebibaluma kati mwami museveni nga tayagala kulaga eyo gye bayita mass show of support ne bagamba nedda bobi wine tolina kuyita ku main road yitamu buli obugudo bwomuttaka nempita eyo mubyalo kumbe mubyalo ate nfuna omukisa okutuuka ku bannakyalo njagala okutegeeza tewali kitundu kyesituuseemu mu kampala ekalamo yampisemu obwo obwalo yalo buli muntu mutuuseeko era ku lwokuna gwerinda ojja kulaba firimu abantu bagenda kuvaayo balonde kukalibo bagamba honebo nti singa bobi wine asobola okugamba ku balonzi be ne bagoberera amateeka ga covid-19 bo tebamulinako buzibu munnange abalonzi si ba bobi wine ene ensonga tugijemu bobi wine zondabaano nze ndi just mukozi ndi just messenger ndi just spokesperson ow'ebizibu ebingi gwe byolina nze byenina oyo waboda byayirina omukyalo oyo mukadde atuwuliriza byayina oyo sheeka ali ku musaalo gwe byayina nga bannebo bonna bonna bali mu makomera kubanga baasibwa mu ngeri emenya amateeka mu ngeri etali yabwenkanya so nze ndi mukiise enkiikirira ebyo bizibu justi kakati abo si balonzi bange abo balonzi ba uganda abo be bannauganda tulekerawo bawula bano balonzi buno bano balonzi boli n'olwensonga eyo omulimu gwange kugamba bantu mazima mm -hmm. oba ntegedde muganda wange mm, yes so um, sijja kwegobako bantu mbagambe mwembeereyo temumpuliriza ngaobuvunanyizibwa bwange ojja kukijjukira nti nze omu ku bantu abasooka mu nsi yonna okuvaayo nengatta eddoboozi lyange nga mpita mu kitone kyenyina okulwanyisa obulwadde bwa covid-19 oba mm, mm, coronavirus mm, mm, mm. era mbadde nga abantu mbatulusako obubaka bannange mwambale masks bannange temwesemberera nnyo nga nkola kyensobola naye njagala omanye nti ekizibu kya uganda si covid-19 ekizibu kya uganda fugabbi kubanga olunaku lwaleero tulwanyisa bulwadde kumala mwaka mulamba naye gwowulire amalwaliro ameka gebaziza obujja amalwaliro saawa zino galimu eddagala tusoma amawulire buli lunaku nti abalwadde ba covid-19 bafa kubanga tewali okisigeni mu malwaliro naye nga tiyagaasa jjudde ntulamu paliament uganda yeewola triliyoni ezisuka ennya triliyoni nnya ze biliyoni enkumi nnya ze miliyoni emitwalo ena yazewula tegenda kulwanyisa covid-19 bagulamu mukifo kyogulamu ambulance bagulamu police patrocas mukifo kyogulamu ventilators bagulamu tiagasi oba ntegera kyeŋamba kakati tubadde mu period ya lockdown ne bagala amasomero gonna gonna ne bagala n'amasomero g'abasawo naye ng'amasomero g'abasirikale n'agamagye gali open kitegeeza nti oyo mukulembeze obeeyo gavumenti efa ku bantu tefa ku bantu bafuba kulaba nga benywereza mu buyinza basobole okugenda mu maaso nga banyigiriza abantu so buli lunaku bwe buli mwaka gwe tumala nga museveni afuga eggwanga buli mwezi buli week infact buli lunaku tuba tudde emabega museveni bwatufugira omwezi tuba tuze emabega mwaka bwatufugira omwaka tuba tuze emabega emyaka kumi n'ebiri yensonga lwaki kikulu nnyo nnyo nnyo okukyusa obukulembeze okay. tufune obukulembeze nga bugondera abantu nga bukolerera abantu onebotabuda eggwanga yes, ennaku zosobadde munoonya akalulu uh, eddoboozi lya bannayuganda ligamba ki ku mbeera obuli awo gye bayitamu eddoboozi lya bannayuganda liri mu kuddingana kyenzize ŋŋandaba sisoose kutambula ggwanga kati mbadde musajja muyimbi olwaliro ndi ggulu enkya ndi aruwa lero ndi ondupalaka lulindi mayuge hmm. lero ndi kalamuja enkya ndi kaseese nga ntambula abantu bentambuliramu be bantu aba bulijjo nga bwentegeka sho olaba omusawo nolaba omusomesa nolaba owa poliisi nolaba omusisi wa chapati naye ngaera bwetubeera twogera bebizibu byetwogerako yensonga lwaki museveni yawera muziki wange kubanga muziki wange yaliwo abantu babulijjo mm. naye kano kentambude mu kampeyini ate nyongedde okulaba kyebayita desparese abantu baffe bali desparate bagala nkyukakyuka kyebagamba kyebagamba buli wamu kuva karamoja paka koboko paka nkole paka kigezi paka wano buganda paka bugisu paka busoga yonna bagala nkyukakyuka mm. akalu kano akagenda okwibwa ku lwokuna kategeeza ki eri bannauganda um, akalulu kano kategeeza okusalawo okusalawo okutagenda kkomakufeefeka oba ku bazadde baffe si ku baana baffe wabula ne ku bazzukulu akalulu kano kategeeza kusalawo oba tusigala tukyali nga tukyafugibwa ku mudumu gwomundu oba tugenda kuba neddembe lyaffe eryobuntu akalulu kano kategeeza oba munauganda ddala citizen oba asigala slave akalulu kano kagenda kusalawo emyaka egiddako setaano gyokka wabula akalulu kano kagenda kusalawo first of all um, bwetugenda otambula emyaka egiddako etaano mm. naye n'omusobyo no Mm-hmm. bannauganda guno gwe mukisa gwe balina okukomekereza enfuga eyobwanakyemalira emaze emyaka amakumi asatu mu etaano kuno okulonda kuno um, meaning kyekutegeeza eri ebitundu byabanauganda nauganda erimu abantu milioni ana mu taano n'ebitundu kinaana mu bitaano ku buli kikumi tebalabanga ku purezidenti mulala obulamu bwabwe bwonna nkakasa nawe olimu abo nkakasa buli omu wano mu situdiyo ali mu abo nze mwenna ndabika mbasinga obukulu naye nze nalina emyaka ena gyokka museveni we yatwalira obukulembeze katandikira kufa abali mu studio bataata ba engineers ba lawyers abali mu gwanga muno mu kibuga bonna bonna nga bukotadde ne ba mp abamu bangi ebitundu kinaana kinaana bitano ku buli kikumi tebalabanga ku president mulala so gwe mulundi okugenda okusooka mu byafaayo bya uganda bannayuganda okulonda pulezidenti nebagamba gwe tubadde mu buyinza naeffe nga bannayuganda tukuwadde obuyinza era okolera ku mateeka gaffe okolera ku biragiro byaffe gwe mulundi ogenda okusooka bannayuganda bebaba basazeyo okufuna pulezidenti nga mukozi waabwe nga si boosi waabwe ono boosi ono boosi yakugamba munnange oli munamawulire kusuubira okuba nga bakiraba nga jeno museveni agamba bana uganda i am not your servant siri mukozi wammwe ngera bagamba am not working for anybody sina gwe nkolerera nkolerera abaana bange n'abazukulu bange bino sibimuteeka mukamwa yabyogera ku tv buli omu n'abiraba gwe mulundi ogenda okusooka bannauganda okubeera nga be bannanyini nsi nga si muntu agamba nti my oil my gold ekyo tugenda kikyusa ku mulundi guno so kulonda kuno sikwekwa bulijjo kuno kulonda kwa byafaayo muganda wange okay. kuno kulonda bannayuganda bwe begasse amawanga ganjawulo amadiini ganjawulo ebikula byanjawulo endowooza zanjawulo enyingiza yanjawulo mm. endowooza zanjawulo naye nga fenafena tugamba twagala uganda empya eyesiimisa buli omu kufa abaliwo naabo abaliddawo okay. bannayuganda bali mu kuteekateeka okulonda ku lwokuna um, nensi yonna obulyawo mm. honorable o history wa uganda abaddemu ebirumira bingi naddala ku nsonga y'obusobozi bwa electoral commission okudelivaringa akalwo kamazima n'obwenkanya mm. tujjukira okuvanyuma olukunda kwa 216 bagenda mu kooti n'ensala ya kooti yaliwo yalambululwa mm. busobozi ki olina obusobozi bwolaba mu kakiiko ka electoral commission 1 okudelivaringa free and fair elections uh, ah, webale nnyo nkoze bulungi okwogera ku kooti ku nsala ya kooti ensukulumu mm. mu uganda ne kooti byeyalagira mm. ne wayita emyaka etaano nga tewali kikoleddwa kati wano wetuli olunaku lwaleero akakiiko k'ebyokulonda ko kaze kasebengerera mpola bwe twali tukyalina haji azizi kasujja mm. um, yagamba ya olunaku lumu sigamba nti yali mutuukirivu nnyo era naye museveni yali amukozesa naye nga obuswavu butonotono hmm. era aja zuizi kasuja alaba nga kakoza mutale n'abasirikale amaje nga besibye mu kulonda n'awoninga yawandikira gavumenti n'agitegeeza nti amaje bwe gatava mu kalulu yali agenda kayimiriza era amaje ne gava mu kalulu naye sigamba nti yali atuukiridde tuzze mpolampola muzeeyi badru kigundu walaba ebikolobero byakola naye mukulonda okwagwa obutafaananako nga kuno tewali presidential candidate yalina kwambala bullet proof gagenda okampaininga tewali presidential candidate gwe bagamba tolina kwogera ku radio tewali presidential candidate gwe bagamba tolina kuyita mu kkubo tewali presidential candidate gwe basindirira amasasi mulundi sigumu seebiri seesatu tewali presidential candidate gwe baali batemulidde bawagizi be basukka mu kikumi newankubadde gye n'omuseveni agamba ataano mu bana tewali presidential candidate poliisi bwe yali etandisinga ejjanga etomera butomezi abantu ne bayitako n'amagye obalabye abaana tugenze tubaziika juzi kyetulijetuziika efranka um, kubanga bamutomera nebamutta tewali presidential candidate presidential election yali ebaddewo nebatandika okuba banamawulire nga babakuba batta mm. olunaku lwaleero nva kulaba ku muganda wange ashraf kasirye bamukuba nebamwasayasa akawanga mm. so tekiberangawo nga bwekiri lwaki sikuba mwami seven teyali dictator naye alabira ddala bino byaddala alabira ddala tumutwala ate nga tumutwala wange ambye tumutwala mwami museveni tumutwala so alabira ddala bino byaddala era nga badikiteeta bonna bonna nga banaatera okgenda bakola buli kikolobero ne bakimalayo nga balowooza kyekigenda obataasa naye era oluvannyuma mwana we tubamala ne bagwa so bwekityo bwe kiri eyo enjawulo gye tulina olunaku lwaleero ombuuzizaho ba akakiko kebyokulonda eh, nkasuubira ombadde onzigira ku reini ya mwami byabakama ya kati mm. ku reini ya mwami byabakama byonna bibaddewo akakiiko kebyokulonda nekagamba ati wali byakola kampeini ziri open mugenda kampeiningira mu kumikutu ku social media naye kyamani wakakiiko kebyokulonda nagamba ate nze siri ku social media <laughs> yakulira scientific campaign gyetulina okolera ku social media naye tali ku social media era nemugamba kuba bino byonambadde nga mbimugamba face to face ne mugamba abasajja abasirikale wadi wakanominati nga ne bampamba ne bankwata ne bankolako buli kikolobero eh, ah, omanyi siri ku social media kati saategedde omanyi nengeri gyagamba yo si kyagolanye i did not understand kati notunulira mwambi abakama naye omusaasira tali in control so bino byonna bibaddewo mm. obuuzizo oba akakiko kebyokulonda kasobola okutuwa eh, akalulu akamazima nobwenkanyaolwedde tewali mazima tewali bwenkanya sikalina mu bwesige sigambangako nti nyina obwesige mukiko kebyokulonda obwesige mbulina mu bannayuganda naye ate akalulu akagendamu aha amwami byabakama mukozi mukozi bwe batekawo awo minzaani oba agikolako akwagala oba takwagala kiro ebeera kiro ne kwota ebeera kwota kati awo mwembi abakama kyataategeera museveni kyataategeera amateeka gali kusaidi yaffekitutategedde honorable eh. tolina trust mu kakiiko yesenaye ate akalulu wakagendamu akalulu nakagendamu kubanga sisuubira akakiiko kunonda sike kalonda akakiiko kikakatako okulangirira abantu kyebasazeewo oba bakyagala oba tebakyagala ebikolwa bya mwami byabakama biraze nti akolera ku biragiro bya museveni naye ate ne museveni siige mateeka kyengezako kugamba abantu tebatya byabakama tebatya museveni bo kyebaba basazeewo kyekirina okukola oba museveni ayagala oba tayagala kyenkugamba ekyo munnange so esuubi mhm. n'amaanyi tuli mu bannauganda bannauganda bwe banaabaayo bangi ne balonda munnange tekigenda kusooka wano egambia walingayo dikiteta nga bamwita yahaya jame abantu bavayo nebeyiwa mukulonda yahaya jame yagenda emalawi wabaddeyo dikiteta abantu bavuddeyo nebeyiwa mukulonda nebalonda yagenze kikyentegeeza muganda wange kyengezako okutegeeza nti abantu bwe banava enegenda kubeera protest vote sikekalwaka bulijjo protest vote yetya protest vote kwe kulonda nga abeekalakaasa Muntegera mhm. kyengamba mhm. tuli bantu baddembe era zenga kigamba abantu tuli non violent tuli bakasusi bamainja tuli balonzi era emyaka esatu mabegana gamba abantu tetwagala kati bawagizi twagala baki balonzi mugende mufune endagamuntu nebagenda nebagifuna mugende mukebera enkalala nebazikebera kati tubagambye era tungeri bagamba mugende mugyeyo obukonge bwammwe era babugyeyo kakati ku lunaku olwokuna ebula ennaku mukaaga tubakunga muveeyo mulonde tambula bulungi neddembe tebakulimba tambula bulungi ngaoli wa ddembe ngaoli wa mpisa genda ofune akalulu londa bwolaba ambulera ngaokola ki ngaotiikinga yimirira ku safe distance ngaoyambadde masikiyo masikiyo tunuulira ebigenda mu maaso ku polling station mm. kozesa essimu yo mwabalina zi smartphone okavaringe buli kigenda mumaaso ku polling station tewali teeka lyojja kuba omenye temumenya amateeka mubaleke bali bebaba bamenya amateeka mwe murekodinge buli kimu muganda wange ogenda kulaba bannayuganda nga bavuddeyo okuva mu east paka mu west kuva mu north paka mu south tebabatiisatiisa mujja kulaba abasirikale bayise ku kubo bwoba otambula bulungi nga tolina kikyamu kyokoze tolina fujjo lyokoze tewali agenda kukwatako genda olonde bamaama bataata bato bange bakulu bange naba bakadde oba abalwadde abatesobola mubayambe mubakwateko bagende basuula akalulu kuguno omulundi buli akalulu kyekyokulwanyisa kyaffe tuli bannauganda miliyoni 45 abewandisiza tuli miliyoni 18 tugenda kukuba akalulu muganda wange hmm? <laughs> onebo awakulu ennyo kati munauganda watunulira yensonga ya obusobozi bwokukuuma akalulu hmm. okulonda okubaddewo ebbanga lyonna hmm. ababadde besimbawo bagamba abantu mugende mulonde ebirala mubitulekere lyeddoboozi libadde lisinga okubirawo hmm. olwaleero waliwo omuwendo tukkiriza fena ogweyongeddeko ogwabalonzi bangi hmm. nnyo naddala bavubuka naw obusobozi bwokuuma akalu kano buli luddawa kubanga nebiseera webitukanga okulangirira kutuuse kandi nti bamusinze aboolusitanira dr forms obusobozi bwokukunganya dra fomu zizino obusobozi bwokola nti safeguarding eh, akalulwako hmm. enteekateeka eri etyamu bwenga nobo weebale nnyo akumbuza uh, kibuuzo ekyo munnange tuli kyowandiise students of life and students of history hmm. tussa nnyo ekitiibwa mu ebyo byayita kuba bitulaga ebigenda okubeerawo tuzze tuyigira ku nsobi ezize ezikolebwa n'obuzibu banaffe bwe bazzenga bafuna ngojeko okunoonya akalulu tumanyi bulungi nnyo tulina okubeera n'obukakafu nti tuwangudde era uh, omugezigezi omu yagamba no evidence no right to speak olina okubeera ne evidence olina okuba n'obukakafu n'obukakafu nti owangudde hmm. yensonga lwaki ate uh, ffe tetugamba nti mugende mulonde mubitulekere nedda zize ngangamba abantu siri wanjawulo ku bo ninga bo fena tufa balaba ekigenda maaso nga bakumye social distance nga bambadde masks zaabwe nga baddembe okay. nga baddembe nga bakakamu naye nga balaba ekigenda maaso mm. nga bakozesa ne kamera zaabwe abaziina so bwe tukola ekyo tuintendinga okumakinga sure nti buli buli um, declaration form tugifuna kino nno tetuyimiridde kuffe feka ngaobukulembeze bwa national unity platform wabula tuyimiridde ku bannauganda mwenna mwenna abali eyo mwekolemu omulimu tuzanya paati eyaffe nammwe muzanye paati eyammwe bwe tuna makinga sure nti tuyina declaration form ku buli polling station tujja obubaka obwo tulina no. application tulina app gye bayita uvote kwetugenda okugatiragatira omugatte gwebyo ebiva mu kulonda era e, wembadde nzijahuno eri bannauganda mm. um, electoral commission etegeza nti tale center of course jibamanyi iliemu mm. jibali kogonizinga jibamanyi tewali buzibu yes jibali kogonizinga chotamanyi techukusibia obusobozi wanji ndi chotamanyi techukusibia simu sango bo kubanga tebamanyi bietukola <laughs> obusobozi bwa you vote mm okukolo kugatto okukuna mm. ojukira bulungi horrible towards mukaluka 2016 emikutu jo najja salibwako mukutu mm. gunokolera ku internet nebirala mm. so tolowoza anti era mujja kubira wone embeera itajja basobosa ku execute ga duty ya mukutali yawo vipi yeri ojimanyi mm. wale ojulideko wale ojulideko mpulira salamu alaikum <laughs> abuliza uh, tuli fena ku mukutu ogwa pal fm kiriza katono nnyo tugenda kufunamu okuwummula kutono nnyo today tuvaawo ku pal fm tuli live ku mukutu ogwa pal fm uganda genda ku facebook osobola bulungi okubanga otwegaseeko kale katukomewo akakiiko akakola ku byokulonda mu ggwanga kategeeza abalonzi mwenna nti okunoonya akalulu eri abo abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo kugenda mu maaso okunoonya akalulu kutandika okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi abalonzi mwenna mukubirizibwa okugeraageranya enteekateeka z'abo abeesimbyewo musobole okufuna okusalawo okutuufu nammwe abeesimbyewo mukubirizibwa okunywerera ku pulogulaamu ze mwakola n'akakiiko k'ebyokulonda era mu nsonga y'emu abeesimbyewo muweebwa amagezi okukozesa enteekateeka ezitakuŋŋaanya bantu nga muzino mwe muli okugaba obupapula okugaba empapula eziriko enteekateeka zammwe okugaba ebipande awamu n'okugenda ku rediyo ne zi tivi bwe muba muli mu miitingi z'okuwenja akalulu bino birina okusibwa mu nkola olw'okwewala ekirwadde kya covid-19 okusaasaana mulina okwambala obukookolo obubikka emimwamu n'ennyindo mulina okunaaba mu ngalo awamu n'okwewa amabanga mu kifo we muli obwo obubaka bukutuusiddwako akakiiko akakola ku byokulonda ak'eggwanga gavumenti ya uganda esosowaza nnyo okukozesa obutimba bw'ensiri ng'emu ku nkola ey'okukuuma bannayuganda obutakwatibwa kirwadde kya malaria kati mu nkola egenda mu maaso ey'okugaba obutimba bw'ensiri eri abantu abawangalira mu kampala ne disitulikiti ey'ewa kiso mugenda kufuna obutimba bw'ensiri ku sande ng'ennaku z'omwezi 1 ne ku mmande ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa januari omwaka 2021 kati mutegeezebwa nti ttiimu y'ab'ebyobulamu egenda kutambula nju ku nju ng'ewandiika abantu abo abanaafuna obutimba bw'ensiri okuva ku lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi munaana okutuusa ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi mwenda 221 olw'okugaba obutimba bw'ensiri eri abo abawandiikiddwa kubeerewo ku sande ng'ennaku z'omwezi 1 ne ku mmande ng'ennaku z'omwezi 11 ng'enkola eno egenda kubeera ku byalo byammwe ebifa wagenda okugabirwa obutimba buno bijja kuba bibategeezebwa ttiimu y'ab'ebyobulamu ku byalo byammwe kati buli munnayuganda akubirizibwa okugenda okufuna akatimba k'ensiri mu ebifo awagabirwa obutimba buno tugobe malaria mu maka agaffe nga tusula wansi w'akatimba k'ensiri buli kiro obubaka buno bukuleeteddwa minisitule y'ebyobulamu ononya kalunda weyalikozesebwa mu kuzimba nga tebyamutindo givantek masegeno hardware limited abasangibwa mu kisenyi kyekyokuddamu kyo tulina kalunda yenna ayeetagisa mu kuzimba okugeza nga ebitayimbwa mu sayizi zonna zeweetaaga sementi amabaati emisumaali pipes ne langi mu bika byonna n'ebirala bingi givantek masegeno hardware osobola okubafuna mu matabi gaabwe amalala enatete mu maaso ga natete police station n'ebulenga okumanya ebisinga ogwesingawo nooti musanvu nooti ssatu mukaaga ttaano ttaano bbiri ssatu nooti oba nooti musanvu munaana bbiri nooti nnya nooti nooti nooti nnya givan tek masaigeno hardware ekyokuddamu kyo beera mulamu singa tugoberera amateeka n'ebiragiro kisobola otuyamba okukomya okusaasaanya obulwadde bwa kolona n'aba emikono gyo ne sabbuuni emirundi mingi mu lunaku weewala okukwata ku maaso go omumwa n'ennyindo bika omumwa gwo buli lw'okolola n'akatambaala oba n'omukono gwo ng'okozesa akakokola weewala ebifo by'olukale oba awali abantu abangi beera awaka singa obeera olina omusujja akafuba oba ng'olina obuzibu mu kussa noonya omusawo naye sooka omukubira essimu beera nga omanyi ku mawulire agafa mu kitongole ky'obulamu ng'oyagala ebisingawo kubira ekitongole ekitongole ky'obulamu obubaka buno bukutuusiddwako n'ekitongole kya coca cola okusobola okukuuma abantu nga balamu n'okusobola okubeera obulungi nange richard capati ngampa mu bulala nyongerayo nko katono suwiswit banange capati ziweddewo ate olunaku lwaleero capati nakawunga bebisinza okutambula kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawooma bulala richard ebintu bino obigulawa eh, tonowulira ku ngano mpya nakawunga ebya supremu fla supremu fla ah, nga nekwata mangu onkome mu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omu nekyeŋŋano okogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamin zimwenda okukosa n'ebirungu ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekereza buto supreme fula esangibwa mufamakiti zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna supreme fula ekolebwa bano abamandera millers abasangibwa ebusega ku masaka road supreme fula a product of mandera group dembe tudda mu kibuga lindako ebyokulonda bimale okukkakkana nedda taata tewiraliikirira ebyokulonda si byakubona kubona awangudde n'awanguddwa bakwatagane ku lw'obulungi bw'ensi yaffe kuyogedde n'ekirimu amagezi okulonda kujja ne kugenda naye uganda esigalawo mutabani mu mbeera yonna teweetaba mu kwekalakaasa kuteeka bulamu bwo mu katyabaga obubaka buno bukutuusibwako local initiatives amuta tukomyewo ku mukutu ogwa pal fm ekkula ery'omutwa bulijjo nze nyombi mahmud ndine honorable robert kyagulanyi sentamu presidential candidate tuli mutunulira ensonga ez'enjawulo zigenda maaso mu ggwanga nga bweteteekateekera akalulu ka kawamu ak'olunaku olwokuna mwabala batwegaseeko ku mikutu obubaka mu buweereze uh, tujja kubanga tubufuna mu ddakika eziddakaawo uh, obeera nga obuweereza mpolampola ate tujja genda neku bwetunafunamu akadeka essimu tujja kafuna koke uh, tukomyewo honorable gavumenti yegenda kutunulira ety ensonga z'ebyenfuna enyingiza y'amaka ebbula ly'emirimu obadde obyogerako nyere abavubuka actually byemu ku bibuuzo bano bye bampa mukulu atunulidde atya ensonga enyingiza y'amaka webale nnyo webale ddala muganda wange mm. ah, nsabye oleme giyita gavumenti yange ogiyite gavumenti yaffe mm-hmm. kuba sigenda kubeera omu tugenda kubeera bangi era kutandikira ddala engeri gyetutambuza emirimu mu national unity platform ne people power nti tukwatagana netugatta obwongo mhm. kakati okusookera ddala kiki ekisibye ennyo abantu mu bwavu tosobola kuba ngalo na mukono gumu ensonga nyingi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo naye okusookera ddala neddembe obudembe eri abantu kati nze kinkuba obwavu kuba sikirizibwa kkola sikirizibwa kkola kubanga sikirizibwa kuyimba byenjagala eh, kubanga ate nga byenyimba byenjagala abawagizi abampagira bampagira olwokwogera ku nsonga zenjogerako mm. tezimenya mateeka byenkola tebimenya mateeka naye kubanga tewali nfuga ya mateeka newenkuba newemba simenya mateeka oli um, bwaba tanyumirwa byenyimba ate nga yalina obuyinza agamba bugamba ebyo temumukiriza kuyimba so enfuga ey'amateeka nkulu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo eddembe ly'obuntu kikulu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo ngaovudde awo twagala ebyenfuna bibeere balanced uganda esinze kusurvivingira nnyo ku byobulimi naye bwosanga abantu abalimanga tebakyalina ttaka kubalimira naye ngaovudde nekwekyo n'ebirime byennyini ebbeeyi egudde gendako eyo ewaffe egomba gendako ah, lulinali bukomansimbi ng'amazima emboga eyagejja yanusu kikumi enusiti kumi okugisuubula katobala ddagala lye bataddemu n'ebirala ebifaanana bwe bityo genda e, mwankole amata liita ya nusu lusanvu ebijanjaalo bagula ensigo bagula ya nkumi satu okumala bikungula nga bigula lukumi so ebintu ebifaanana bwe bityo tulina okumanya abantu baffe obugagga bwabwe bwavangawa fe twakulira ku mwanyi ngaomusajja akeera ku makya nagenda nanoga emwanyi ze nazanika agenda gye bazitunda adda na pikipiki mpya ze baali bakazaako omumanyi zabala so um, zi coparatives ezo zayambanga nnyo abantu baffe okwegagawaza babavangaawo ne badda mu busuubuzi emisolo gyalinga reasonable naye kakati ogenda n'osuubula olinya ennyonyi n'ogenda echina abo bagenda echina okusuubula oba mumbasoba yonna gyosuubula nga misolo mirala ogenda okuvaayo ngemisolo mirala mm. ngaokolerera muntu mulala so emisolo najo miyitirivu nyo ah, waliwo tebawe misolo bawe emisolo naye nga giri reasonable of course balina okuwa emisolo muganda wange mm. naye kakati emisolo tegiri structured buli omu akusalira kyasanze ekimujidde ekimujidde ye uganda bweri nti ogenda n'ogula emmotoka naye bwetuuka wano ngaolina ogisasulira omusolo ogukubisaamu ezagiguze kyekiremeseza bannayuganda ensonga endala tulina okutundira bannayuganda bonna bonna obwenkanya kubanga abantu abamu kubanga bizinesi zebaoperatinga zaaba abali mu buyinza wesanga ngaemisolo basasula janjawulo ku mirala mm, mm. nolabanga mu uganda omuchina yeyagalira mu uganda okusinga omunauganda nosanga nga wali omuchina tagibwako musulo onagibwako omusulo so okubalansinga ebyenfuna ebyo eri buli muntu buli muntu nabeera considered emisolo negibeera gyegimu ate nga tegibbibwa neba empoweringa um, sectors ezayambanga abantu okubeera nemirimu obadde okimanyi nti netalanta nago omulimu nabo byanfuna yeah. biryawo yeah. bwoba okiwakanya tunulira kyagulanyi twandibadde nezitalanta nga ziri well promoted wano naye bisaawo birabye batunda bitunde ebyamasomero nebabimalawo naye nebiri public nebabimalawo so e, e, kiba kimu ekikutuusa ku kirala era kiba kimu ekyonoona ebirala njagala okubuulira nti ekizibu kya uganda ekisookera ddala era ekisinga obunene yenfuga governance enfuga bwe banfu buli kimu kigenda kuba kifu naye ate abakulembera batunyonyola nti semateeka yebawa obuyinza obwo so mulimu okukyusa semateeka bwonaobanga okutte mitambo gyeggwanga okukyusa semateeka kwe tujja okukola kwe kugizaayo nga bwe yali tulina okuzaawo ekomo ku bisanja nga tewakyali pulezidenti asobola kufugira bisanja bibiri nga ne bwoba oyagala nnyo ne bwobeera olinga obama kakana banno bakulabireko uganda ebeere awo nga tulina abapulezidenti balamu bataano naye nga baaliko bapulezidenti n'omwana akule nga ava ewaffe egomba naye ngaayina esaati yabituli nempale yabituli naye ngaombuuza bakulu oyagala kubeera ki kakamba njagala kubeera presidentayina kusuubi ngaayina kusuubi essuubi likomewo mu bannauganda onaeba ogenda kufuga myaka emeka bisanja bimeka obulyawo okusooka tulina okuzaawo semateeka naye nokusingira ddala nze omulimu gwange gwakujja kukulembera bannauganda kwenunula etteeka ligamba munauganda alina okufugira emyaka etaano ekirina okubeera sild ekyokubiri nebwe baba bakwagadde batya nebwe baba bakwagadde batya nga bakufiirako tolina kusooka bisanja bibiri bwenzikirizamateeka eddeyo nga bwe yali nga bwe yali ate aga amateeka ezenyingo tuzisibeko nenatti nemyaka enyingo eyebisanja nenyingo eyemyaka tumekinga esuwa tewali ate mukulembeze alikemebwa kwagala kukyusa constitution tegeddewo nayisebwa so wano bwe tutunulira security wise obirabi nawe obiyiseemu wano bwemubadde mu kunoonya obululu hmm. bannayuganda besunga nnyo okuwulira yo thought yo idea ku nsonga ebyokwerinda ebyokwerinda okwerinda okusinga bwe bwenkanya hmm. kivula waliwo enjogera egamba there can't be peace without justice but mm. where there is justice there is peace awali obwenkanya wabeerawo emirembe mm. ojja kwesanga nga tetuyina kuspendinga sente ku basirikale nabapoliisi kubeera nga, nga, nga bagenda bakuba abantu emigo okubakkakanya abantu bayise bulungi babeere neddembe lyabwe ogenda kunyumirwa naawe obukulembeze ngaabantu bokulembera bo kenyini baagala eddembe kuba balina obwenkanya kiba okotezikkakanya bantu obwenkanya bwe bukkakanya abantu naye nga nyongenze maaso nokugera ku byokwerinda hmm. ebyokwerinda ekisinga byonoona beba kuuma ddembe nabo abayisibwa obubi nkakasa nti nabo bakola ebikolobero ebyo kukyayisa gavumenti kubanga bayisibwa bubibayisibwa bubi munange bali ku mulimu naye tebagwagala gwe njagala omanye nti ffe ababeera nga twogera nga tukayana okwongeza emisaala gyabasomesa okusa eddagala mu malwaliro okutereza amasomero okutereza enguudo munange tuba twogera ku lwaffe nene ku lwabakumaddembe abo bakazi baabwe bazalira mu malwaliro gegamu nagaffe abaana baabwe basomera mu masomero gegamu nagaffe ebyokulya nebyokunywa tubigula mu butale bwe bumu nolwensonga eyo bo si mashini nabo balina abantu baabwe addayo mumama ingia pole nga kyayi tali mu sukaali nekimuluma nga masanyalaze gavuddeku be basinga obutayota masanyalaze so okutereeza ebyokwerinda abakola mu byokwerinda twakyogerako era nziramu okukyatikiriza nti tugenda kubongeza omusaala ah, tugenda kubongeza omusaala owa poliisi n'owamagye atandikibwako mu gavumenti ekulemberwa kyagulanyi alina okufuna akakadde kamu naye si zaabwereere anti musala gwe musala gwe naye ezo sente zamuwa musolo lwaki tumusasula tumusasula akume bannayuganda n'ebyabwe akume eddembe n'obutebenkevu n'amateeka era kijja mukakatako oyo wa poliisi okumakinga sure tagenze kuba muntu jeke kumunyagulula sente ze era abapoliisi bajja kubeerako amateeka naye bajja kuba bayisibwa bulungi kuba bajja kubeera professional ngaomusirikale osobola okwewandiisa mubusirikale no traininga ku contract basis nogaa ngenda kubeera omusirikale emyaka etaano oba kumi oba abiri nditayaringe mm. nga komanda usi yasalawo nti nva mumaje oba sigavaamu nva mupoliisi sigivaamu ate nekirala tetugenda kukwata maje tugateeke mu poliisi oba poliisi tugiteeke mumaje bana baana bewandiisa nga yayagalanga kubeera musirikale wamaje mm-hmm. nawukula nga yeegomba unifoomu yamaje hmm. tulabyeko mm. enteekateeka z'okuwala wala mwa museveni mu kkooti y'ensi yonna muggulako emisango gy'okutyobola eddembe ly'obuntu abantu bebuuza ti kino kizze kitya amangu gano lwaki tebalinza okulonda ebibuuzo mbadde ndaba binjinji wano mbeera kyewaliriza okulaba nti mutuka ku leveno fonaw muganda wange enyumbi um, si kutuuka butuusi ku leve eno naye onojukira gyebuvudde hmm. omanyi abantu abatirimbulwa mumambuka ga uganda omanyi abantu abatirimbulwa omuli abakyala n'abaana <clears throat> ekasese nebirala ebifanana bwe bityo naye kuviira ddala okulonda kuno ekwatandika oba omwaka guno gwatandika ozaolaba abantu abatemulwa barita nabukenya ah, badani kyeine ba akimu sekamwa n'abalala abafanana bwe batyo nga battibwa just gavumenti ekyo twali tukitunuulidde nga tulowooza obamu m7 anaatuuka n'akendeeza obutemu naye ennaku bbiri eza 18 ne 19 omwezi ogw11 mwaka guno gwe twakakuba amabega bannayuganda basukka mu 1 baatemulwa nga bakubwa amasasi abaana abato kuvira ddala ku myaka 14 battibwa bali ne bannyaabwe abasajja abakulu n'abakyala abatalina musango nga batemulwanga mwami museveni gyayagala kusindika meseji eyakutiisatiisa mu bannauganda so ekyo kikolobero ekyo bakiyita crimes against humanity mu kooti ey'ensi yonna tumanyi bulungi nnyo nti amakooti ga wano mwami museveni agawamba wamuwulidde ngaali ekisolo weyagambe a ah, njagamba ekooti esonyiwe kaihula okwegamba nekooti yagiwamba Eh, kubeda eh. abatundu zibadde gati ne lwaki temusose ne mu executing mu koti za wano anti koti za wano munnango zo ziraba nze nalinda opyeko mu koti naye koti ne bagigaana okutuuza omusango dokita besigye omulabako ng'ekooti emuyimbudde naye ne bamuwamba bwetwogerera kati baganda bange nubian lee edmunt we n'abalala bali mu komera eryamagye oluvannyuma lw'ekooti okubayimbula naye baasi gye babaddemu abasirikale nebagiwamba nebagamba kwenda makindye nebabatwala makindye era babasibye babatute mu kooti yamaje nebagana abalawyers baabwe okuyingirayo nebagana famire zaabwe okuyingirayo nebagana abasawo baabwe okuyingirayo babakubyekubye bonna bonna ye embeera gyetulimu so mu m7 ekooti zawano yabadde amanyi yaziwamba naye yerabidde ndi ye kenyini yateeka omukono ku kiwandiiko kyeroma mu 199 ekyatondawo ekooti eyensi yonna yekenyini yerabidde nti yatwalako joseph koni mu kooti eyensi yonna era ekibaluwa kyebakundumye nekifuluma nga kyetaaga koni kati hmm. mwami museveni ngeri gyaludde mu buyinza takyamanyi kigenda mumaaso olw'emyaka yerabidde byeyama kakati yakola obutemu akoze obutemu ku bannauganda obusinga n'obwa koni naffe netugamba kakati katumwale wale tumukube mu mbuga z'amateeka z'ensi yonna era tumanyi nti bannakyemalira banne bangi nnyo nga mwe muli omar el bashir bamuteekako ekibaluwa kyebakuntumye nga bamunoonya bashiru nazalawo ekooti yensi yonna nga mwe museven bazagizalawa hmm. ne kulasti bamufuna so olwebikolobero byakoze ku bannauganda twagadde tuwalewale mwe museven tumutwale mu kooti yensi yonna sitepu esookera ddala bebayise ekibaluwa kyebakuntumye baba bamwetaaga nga ne bwebamusanga kenya bamukubirawo jeke <laughs> eh, so kyetwagala ekyo ate tumanyianti munange fe tetulwanyisa mundu fe tulwanyisa amateeka tukuba tumanyi gali ku saidi yaffe tumanyi nti mwami museveni ne mukulonda kuno talina kyapulaninga okujjako okutemula abantu ensonga lwaki olaba bajeyo amaje geeggwanga bagayiye ku stwiti gakuba abantu emiggo bajeyo ba ldu bajeyo abapoliisi first twagadde mwami museven tumuteekeko toch nga tetunayingira namukulonda buli muntu gwagezaako natta abeera ayongera ku bujulizi tumulage nti ffe tuli bangi ate tuli bato ate tuli babuufu guno mugigi gwa diringana gwe si gwe guli ogwa kinaana mukaaga naawe ffe batuyita ba com yut so kati mwami museven <coughs> ffe tuli ba com <laughs> <laughs> so um, njagadde nnyo bannayuganda bamanye timwami museveni twamwetoloola era tumuyina sente zakozesa okutirimbula bannauganda yewula newule nga atazewula mu manya gaffe kati twayise yonna yonna gyazijja mwayiseyo nabo bazibawadde tetwetaaga sente munange mm. tetwetaaga sente nze nga nkigamba bannauganda badde nga nsimbula nemikwano gyange nsimbula waka nemotoka emu bana akavuga mairo tano nga ziri emotoka nkaaga kubanga bannauganda bangi abalowooza nga nze bannayuganda bangi abalumwa wamu naffe era baagala enkyukakyuka mm. bakutte ttiimu yaffe yonna yonna nga balowooza batumenye omugongo netusimbula bantu babiri neonebo zaake walabe ekyabadde eyo yonna yonna gye twagenze ekitegeeza nti bannayuganda bangi nnyo abalinga ffe munnange ffe tetwetaaga ssente kasita tubeerawo ne twogera amazima banauganda abawano nabebunaira bebatuyambye postes bebazikubye amafuta bebagateka mumotoka abaana abalwadde bebabajjanjaba tulina abalwadde abasuka ekikumi naye banauganda banaffe bebajjanjaba so tuli uh, confident nti banauganda eno bagiyita homegrown revolution tetulina buyambi bonna bonna bwetufuna mubazungu nedda naye mwami museveni takikkiriza nti banauganda basobola okusalawo bwe bati kyova olaba bwe batta yasini kawuma mwaruwa abantu nebekyanga yagamba tubawadde sente abantu okwekyanga nolunaku lwaleero tasobola kikiriza nti buno buwagizi namukwano gwabantu era agamba tubawa sente kuba ye tamanyiyo kintu kyataddemu sente eyamanyira kugulirira kati amanyi omuntu okuwagira bwotyo olina okuba nga oguliridde ekitali kituufu olwaki olwokitulaba ennaku zino abantu abasinga balina okutya okay nti okulonda kuno wagenda kubeera violence nga kuwedde ndaba abantu bangi nnyo abamu si bonna bakwata bagenda mu byalo n'ebirala n'ebirala n'ebirala okutya kweyongedde nnyo mu mitima gya bannayuganda bwe balabye nga naawe wennyini abaana bafulumiza eggwanga mm. so kino bannayuganda bakifune batya okusookera ddala okutya o, o violence oba okukozesa eryanyi mm. ani akozesa eryanyi tutunulire mu bikolwa byaffe n'ebigambo mbadde nga ŋŋamba abantu mbeere baddembe naye nga mutunudde nkaliriza mwami museveni ayogera ebigambo bibiri awiru crash you awiru kiri you n'ebirala ebifaanagana bwe bityo gyeyo hmm. enkola ye gyeyo enjogera ye yakola violence museveni okujja kwali kutemula bantu teri yamulonda nti awangudde mu kinaana yeyasemba teyafuna na 1 okitegedde hmm. naye mm -hmm yeena okujja mu bukulembeze kulwana kutta bantu bannayuganda basukka ekitundu kya miliyoni baatemulwa yeah. olutalo olwatandikibwa mwami museveni kati ye yakkiririza mutemu fe tukkiririza mu mazima nabwenkanya tukkiririza mu demokrasi mu maanyi g'abantu fe tuli ku maanyi g'abantu era tuli kalulu kakati mwai museveni kuba amanyi abantu tebakyamuwagira atiisatiisa nga bagenda okukolawo akavuyo nga bagenda okukolawo yes sinakukyogerako bugezi muze mulaba byakola azza temulaba bantu baffe abaana bonna tubaziise bafuranka n'abalala kubanga ettemu lya mwai museveni n'abasirikale be ate abatono ennyo abolubatu abalagirwa abo abava mu lubulwe mu kinywi kye ne ku kyalo kye oba ne mu kika kye yeyo enkola ya mwemu seveni kakati azenga atutagetinga ensonga lwaki abaana n'abawagizi baffe abasinga bagamba bannange manyi munjagala nnyo naye kati temutambula nange kubanga banoonya bagenze bakwata buli omu baagala kukwata bantu babalemese okuuma akalulu babalemese okulonda ngaovunde kw ekyo nze munange ondabira wano nyambala bullet proof buli wembeera nyambala ballistic helmet buli wengenda ku campaign kuba bantageti nga bagezaako okwefuula nti badde tebategedde naye baagala kusanyawo obulamu bwange ensonga lwaki nyambala bwentyo tebakomyawo mwami museveni kubanga amanyi ye bukodyo bubiri bwakozesa bwe bulema aba awedde akasooka kabeera kakugulirira akokubiri kaba kakutiisatiisa kyebayita carotan stick wakuba caroti negigaana nga alijayo stick kakati byagaana ebyokungulirira yagenda okulaatajja kusoboka nadda mulevu eyokutiisatiisa nyina information nti babadde baplaning okuwamba abaana bange kuba omuzadde nebaoba mugumu otya bwebawamba kawalako nebakasakusemu nti taata nebakajjako nebagamba kakati sebo twagala obivemu ojjukira nti basuula guruneedi bbiri ku kisenge kya mutabani wange kampala mu 2017 nga ne baŋamba bwe siva mu nsonga zaate ogikwatako bajja kunkola ekinanuma katonda yayamba omwana nasurvivinga kati omulundi guno baadde bateeseteese okuwamba omu ku baana bange oba abamu ku baana bange basobole okuŋonza omutima ngaomuzadde yena yenna oba okutuka baba kumala mukakati nempebwa amagezi mikwano gyaffe naddala bali mu diaspora ndibagamba bobi okusigala ngaolwanira eggwanga mm. abaana wakiri batuwe ffe abaana si balonzi abaana bato nengamba kale of course nali njaga nze nkisigalemu naye omukyala nagamba nedda ssebo nze ndi muntu mukulu ate nange ndi wano okukiikirira abakyala kuba endagaano yaffe endagaano tetwagikola na baana twagikola bobi ne babi netukwata mukono netugamba kati fe tusigale era abaana bo ne bagenda kati wendi museveni kyayagala oba ayagala ki oba ayagala ki oba nsibo nze wendi kati twefeesinge nga abasajja abaana abapowe kakati bano bemuli nabo mustwago bo abaana baabwe anti munange wuliriza saagala omuntu atekewo narrative nti ate abaana boono ate abaana booli nze ndi mwana wa muntu nesaddaaka nga nze ndi muzadde wa muntu naye nesaddaaka nganze mukyala wange mwana wa muntu naye yesaddaaka nga ye muzadde wa muntu naye yesaddaaka nga ye kati famiry eyakyagulanye ebawadde maama ne taata eyo eh, contribution yaffe naffefe eh, tuwaddeyo kyagulanyi ne mukyala kyagulanyi hmm. netubatala afia olina kyoambeatala <laughs> tuli ffe ennaku pale ffe mampuliza katufuna akadde tujeko katono gye muli ah, njagala ensonga ebibuuzo naye nga bya nsonga ah, mwami kyagulanyi wali wano tujja kufunayo wano abali ku line then naba sms nsaba obeere mu bumpimpi ate obeere ku mulamwa then tumae tukomewo mu studio live gyosinzira okuba nga otwegaseeko munauganda ok kale katutandike noono pale fm waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatu nedoboozi erya ne abdusalaamu nga nsinzidde mu kibuga lukwanga emuange kakati ebali kutereetera ku pulezidenti waffe omulungi gwe twagala era gwe tulindiridde ng'embaga naye nakalala kayongera kyensa bayongera okutangaza ku bannayuganda n'okubagunya bwe bulango bwa mistamumuseveni bwagenda bakusizineku radio nti mulonde enaagemu mulonde museveni kubakuta eyenkya kuba kati bwasindikira bannayuganda fe abagenda okulonda purezidenti bafe gwetwagala obafe owaabantu mista kyagulanyi agumye bannayuganda kino kaba tumulonze embeera ejakutera kuba obulango butiisatiisa nekyayo obulango abudusalaamu obubaka tubuwulidde webalinyo webalire ddala bweoba okubya ensaba mukama wange okendezeeko ku pal fm eya saidi eyo tusobole okuba nga tukuwulira bulungi nyo pal fm yesebo amina sebo nani oyo ekibuuzo hmm. kitegedde bulungi ekyo pal fm alaikum salam muhammad e kawanda muhammad e kawanda kakati kuyanziza okutuleetera omwami oyo naye zensaba tutangazeemukko tuzi tulaba baganda ba agent bakwano bafaayo ebina ebirala kubatendeka bagenda okulabiriza akalulu kaffe tunakola tuti era tubebagumu batya nti waliwo abantu mu uganda yonna bagenda okutunuulira ensonga zaffe okuzisindika gye tuzaagala nga tukuuma akalulu kaffe neyanzase masaba hamza nga bulijjo nono munagomba mpanga ali ate nga ambasada mpanga dakikemu sekendi alihaji kyeneewuunya hmm. bebantu aboogera ku kyalo bali kyagulanyisetamutwala autwala abaana beebyeyo hmm. kyeneebuuza hmm. muze museveni birajjwa beragenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti yobote yobuame yabayi baliriddawa okay dokta tusabikiro nabaddewo ngaakogaza abayi banjeriddawa webali nnyo rfm alo isebo salamu aleikum alaikum salamu katunze kyembuzo eno yovodi ani ono ono imran imran kati yovodi owa opposition tatwa zikozesa ok kale webali nnyo webalire ddala imran nti yovodi katufune abantu babiri ndowooza olumbera yakadde halo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa eh, Munange nange ndi mukadde wano ekisasi eh, mm, ndeebaza okutulegera okutuleetera omukungu mu situdiyo. Ajja tibakuyita ani? Mm. Zaisha Asubani. Mm. Naye nze musabya tamakatondera sonde gulunensi amuteremu obwangu amuteereko omukolo gwe ogwekisaamu amuwa obukuli amuwanguze nga bwe yawanguza goliyasi kuli dawudi goliyasi dawudi yali mwana muto naye ngayindikira ku lw'obuyinza bwa alla naweereza goliyasi ejjinja lerimuone eridduka amina tuyanzike okay okay okay uh... producer ngamba ati omu omu kale esebo assalamualeykum warahmatullah assalamu warahmatullah mutyaba erias ngabanta mutambala esebo nsenyo okubuliza honorebo hmm. era nokwogerako eyesimbye ku pulezi okuba pulezidenti hmm. sokera ddala ebibuuzo byange bigenda kuba bibiri hmm. kimu kijja kuba kimu kimu n'omukulembeze n'ogenda ku ntebe ey'obwa pulezidenti mulimu eteefu okuba pulezidenti obukumi muno uganda abadde okubanga olweddeeri naye ayina ebyobu byakoze nga ye ebyo ebyo byakoze nayo bwebiri okay kale okay ekwali hele hele asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ono mga paruka siya ito mga siya kalit na itali ka wete hmm eh, maka dia sinya lusia bate pulsa aku hmm eh ona repo aina kawal eh, abakon bisu dia pia wala hmm Sereke kakisi sizo mteka o insha Allah bala dikenga batu kukwela nga bagenda famuwa kaguru ka Ebitundu biwa langawa wadde waliwo abalala ngaoli omusango olisaava foosi avaawo lima avaawo awo bakitegeera nga bali eno mu bibuga nga bali wano mu bibuga naye nga akalulu tebasaina kati obadde yagalafo noliba akola atya asobolayitira mu babaka bensamba mhm, nibakola bati nibabeera nga bategekee okubeera nga batambuzamu abantu kale sebwe webali nnyo balire eddala ku parfm kwetuli uh, kunabwe tukomeewo eno um, Mm. oba ntandikire wanka ntandikire kukisembyeyo ah, omukulu abadde agamba tusale amagezi tutambuze abantu mm. twandikyagadde nnyo